amazina nti way gwe balese waki nti yakubyesa empijja weredda waweredde ngaerukaya ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda waggulu ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe nga nti aha yakubye miyingo nti yakuba miyingo ti ayina omudaala ku kaleerwe gwaki gwawotameroni ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda waggulu ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe ngatutendereza katonda fawamanye ebyobufuzi eyakuba enankabirwa nti abadde kansala ngaakaludu akanoonyeza musiripa ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu eyakubya ekibuule nti segujja nanikimumanyi nkubako disola omukono nimukubira obutambi bwa museveniaye mukama otendeze ndi musanyufuuganda tugimbuza muluzuukatonamubuzamunamawulire muyogeraaaanamatovu yansanyusa yatwala bakusasira emisinde museveni bwe yatunula mugasa wali munenyiza akalumbu ganda nadduli n'amugoba nilondi baali bamugobadda naleeta kusaasira naleeta basajja mivule naleeta fulufiga hmm. naleeta onyempologoma ayimukama otenderezebwe otenderezebwe katonda waggulu ayimukama otenderezebwe nga munsi abajulizi baleka ekintu kivundenanyini buyinza yabagoba wankajja kayoe eh. abanakalima yeli bakwata dda nakalima neyewejjo nakalima neyewujja nakalima naali ababankajja kayongo yali abakwata dda mukama otende nze nakeyongera ku ekiro kumi nga ziye kintu kiwunye watugamba ntife kati that is a natural death it has no uh, chances of revival mm. but when something is, is forced out experience nasulu yajiwera yekomole yakomayo miyani gold dp wajiweka mkaka munda mchinana yakomao mm. but if it is done using natural gas ugote singati yakuba kwa wakabaka kwa wali food day mm. kakati shoroza sibufu sibu batu wachia ina yakabadi bufu sibu badi yeah. Hmm. sibu badi yani sibu badi na mzuka wa mengu kwenye gisi ya duka kwenye gisi kwenye gisi ya chuka kwa mwenye ya kumasa mtu kwenye gisi ya kwenye mwenye ya mzimu kwenye gisi ya kwenye wakuteka mzivu wakutanga mzivu akaruka wote tamale nabira ba mfuvye mwupu nabali kato kwa mwani ya mwamlemeza zama badeni ya mkwale kwa ngongo mitaka shoko hali predicted ndi kwa kajira kwa ngongo wae what you don't know nki kampala bwachi ewe busoka wibuzi kampala inabalozi mizi ya nemuna ichitundu mm. mulimu bamekakati abalonze eh, eh, abantu abalimu abalonze emitwalo ndoza nga asatu era intelligensi nga yo temanyi tebakwata abaana nebabaliku looti nga nebababuuza location zewaabwe nebabawa emitwalo abiri abiri n'obuwunga n'ebijanjalo buli omu adde ewaabwe kampala mulema kubeera kulonda naye nga bwebagenda eri bagamba nti batukobye mu kibuga ebyo intelligensi namanagamu abaana babatwana eh. mbiyalo yes nende wakilizo kudayo ii wako mtu mtu wana hapisi hapisi bando mtu wale jibaba ani ya lete kitese chikama ndi mtu asolo kulonga ukuchosa jalo ndira who did it ayo muko mwenye utendele jibwe katonda we guru kama lono ndira wa atese nchusa kala kala Kuhunti tuchilaba, kuhundile hmm. jiwa kuzaa. Did I change? Ero hundila kuhunda. I did I change? Mm. Who brought you that idea of changing locations? Tumile confidence, wadu abantu wa hava hmm. sengu kani. Ati ya chini ita merimu nini. Hava ganda wa kugamba. Mm. Tumile wataba kaba liyosu ga nyendo. Wati e- intelligence services are comparable to the most reserved dog. This government has no intelligence. Oh, oh. tazino intelligence kubanga yu president bwakola mm. atema waggulu kati nomulenzi aliwo aliwo oyo mweyaleeta nono mutamutabani wamini estructure erina bagikwatako oluka oluka ekikwatako eh, eh. oluka nekatabaziazdira ekyuma ekibyamu ekiteka mu motoka enkadde nakyo kifiiramu eh, okujjawo kaka naleeta oluka natadda mu structures yeah. olukasi avunanyizwa kati oh, olukasi akola kwekyo abasobola kubagwa abasobola ate mukamba bulire mu mm. uganda buli lweraba ngaomuntu museveni gwalooze natatracting emediatation is not part of the mafia gang omulimu afia fellowship erimu gurupusi bbiri hmm. erimu abasajja abakulu benja okuyamba pulezidenti yabagamba ekibiina kyamu mukizuyereze kive mu investment ne developing the country and planning for the country kati waliwo buno obufero obuto obubuwulidde you think there is an old man who can create a company to ostensibly to take people to for work nga batutekubatyanyendeowulira bana bateesa baagala kuduka malta akugambyeomupakistaniyalibaddaalagenofejetwagenda ne libya bajjayo the biggest supply of organs is now libya balina ne baspanish agent singaokamazeeko bamenye ono bamenye ono yajja wano naye ebifaananyi bye balina bannange intelligence erina ebifaananyi nalabe minisita wammwe ngaalikuwaini minisita waffe ngaalikuwaini eh, omupakistaani minista eh. wafe hey. kini wapa minista banji amirisi dine vilago consignment ya soka ya wa sent na ganti era mpakistani ya ganti ndi mkukopela mbunu wachi wa mtu wani omukazi eh, wa zara mirundi ndi mwefuma na mwere zaka kadeka sent do you know that that man luku chifomi nga nani ya mwede dole mkumitani wali wendi nkoko wali mm. eh mm. bambo butoli nga nukuvau why wali ya nkoko wabu mperao bali bagala nveewo ate banzitira ewala nendipepa nempandiikako njogerawo ebyama bya gavument ngolawo i refused kuba yo omukazi muganda wa besigi eh, muganda wa besigi mwenyina wa besigi that woman is intelligent ekita ayina obufu bungi nnyo amanyi repercussions nobwegenda olye muwavumanga besigi nayeomukulu yali omukulu eyantu yali ankuba ecupa nga ayina woteriwa walinga kufuya uwe utafira ampita baba yosane baliribulu utafira uwa nagina nari ya mwoteli ya mwenye na wabisiji tibakina mwenye kabaja katuwa difenda mwoseku haaa mbandi nwote mwingi la mwote mkazi nga this not the this man who abuses my brother every day on the tv hechu kwa jiji atela utafira uwa nkozi bubi imagine bajja kuba bampadde dde obutwa hmm. bagee nti gwoba ompadde bali bagezi sijja kujja kulya nawe kyamusana nze tompisa kuwaliwo nomugamba nge bali bayingiddemu abalimba abalimba bwabalimba bwabalimba bwabalimba yebalya mukuba nyondo omutwemugandawo e mukuba mufamiry yaffe hmm. nobody can influence my decisions basaba busurvived kazanda bwe mukazi ngaabitandise bajja kukutta baali mu saluuni mumale wiiki omwezi nga tandabyeko balize ebiina byomuso mubuziza jjo wali omuzukulu wange namugaa naye waliwo waliwo eyali akubuzaako ku byuma bwebiri nti babitubuuza nebwokerera mu nyumba yange hmm. ate kakati eh, nadde ndowooza ekiro naye nedda amitekere mukyapo wabebajja alabe alabe alabe nfuutunaabekyapo oyonekyapowaka eh, ninekyapo ne basirika ezingi mukyalo gyenteramu kumakya nakati mwembadde kukyomuzi omuntu yenajyebange bajja kuba nti ali mukyapo ye kati jonaganda bagaye ntibagambye abasecurity mumbulirangako nga muteeka abaserikale ewange kati bangembe omukazi omuwanvu yabakubyembaoko omwana owange bamubba bamukadinapinga bamugja wuno ku kyaki ekyengera nemugane mwana gweyagala amazzi agomukisa kozi kalifomu huyima kakati huyima nomuteeka mukontaina uzifedwe nshumba ne blad for about four days kakati babalyawo mambya najja agenda okusaddaaka namubuuza gwoni mwana wani tindi mwana watamala emirundi mm-hmm. ono omulalu ayogera ku ledio omukambwe tie nabagamba nabagaana okukwata ku watamala emirundi nowakasiri eggwanga omwana muzeyo mangu yagaana omwana kakati honyuma omukazi omuwanvu aweesa omwana ku mabega neyeesimba mu lujja baavula omwana mu mmotoka naye omukazi tebamuyisa bamusuula kitende ku ddwaliro omwana we baamusuula naye byamunyiga wano nga tayogera nakulaekinga wano nga tayogera nekitegeera luvanyuma badokita tebaga nti ayina bamuyize wano bigezi yali agenda kufuuka kasiro omwana yawona kwa hivyo wanya wanya familia ah, cha cha cha cha aa ah, ah. hmm. anti wano baku mwa mkazi wange wa mute ila nache ugera hmm. ono hili nzo nijozi nyeyo agendo kutembe nyeyo Eh? Ah, ente bamusedamu ente bamusedamu ente bamusedamu batembani balwana batembani balwana batembani balwana ente bamusedamu ente bamusedamu batembani balwana batembani balwana batembani ente baziyita ente baziyita batyo bajja kugitemba bajja kutemba ennyonyi eh? balifiira mbikome by'abazungu obawulidde hmm. kakati omusajja nga twamwagadde bali mwezo bali mwezo tamumanyi bali mwezo wangu de ene gwonoloza tamumanyi onanemerile kwenze chono siku bie kalinga ayogera hmm. nenye nkubie kali oyo yaegaro kuta hey. Hmm. gwomanyi hey. Hmm. chumuseje tumuwezi mwezi ingi You bagged my house. Come and help me. I bagged your house. Am I? Then you are security. The problem with this man, even if he has. Yes. wanze making an effort to arrive is kitufu era waliwo abagwa waliwo abali mu kodawuni waliwo abagwa mu kitanda wansi waliwo atalina manyi nsindika mbalaba haliwo kiri kaliwo kiri kasita oyingira wenu miliyoni z'abantu ezi zenina mu bimu eh, abakwate kati ekiro gamba buli temwabadde mu meeting satu ekiro three meetings were headed yesterday hmm. gamba laba bwe nti aba kenya bajja ejiki mu mashini nengaana abalundi nebajja mu nengaana abasabi bamu sudaani wazizi museveni buy that machine but museveni is a very funny man how can museveni eh, surrender that sophisticated machine to a mad man but the mad man has delivered temusobola ejiki muwanga kakati hmm. hmm. eh, you the parents mm. who think that your children bali bwero bakola mm. you go to where they went through and ask them mm. we must have a roll call because mm. we would UN report nonakikunfunaminga the pakistan nenda bakubira akatambi next time singa batubaddeyo mumukulu wokusatu nemukulu wokutaano kugundi kwenizingenda bakubira akatambi ekyokunsisa tekirimu i can kill them before kubamubamba mani they had the same group that started to kill me mm. had meeting yesterday I know what they said. I have video clips. Some of these clips are before the president, mm. others ah, are before the member Sabina. And how do you kill me? So we must make sure. Mm. Mwishi manyete mtu mbili mu Uganda biya sirika. Karusu ya sirika tawali karusu. Karusu ya genda kulonda. Karusu ya genda kwa mandisa. Gala gawa. Disappear. Tatawali tuwe kuwa forward kuwanga e, e, embera nga buwe. Covid ya genda kubula kati. Mm. Yes. enagish hmm. yakwata omwana omulwadde wasima namutwala nga museveni alonkinga yero bicycloses ezo ziziruddawo wethe yero bicycloesbazivuga tebazivuganki kiwaki kubanga wati ndonno hmm. nebandikira nembagamba ti what threatens a leader is when hmm. his eh, eh, eh, leaders, fellow leaders, mwara kulibizi bwe nali mwana bachi. Uh, uh, uh, your son works to solve people joining other political parties. Mm. Kati bantu bakoze kirala. Mm. Kana ba America chi bakoze mu 7 kiri bwechit. Tebafulumye. Abamuwe ni sababu ya kufulumye na alimu. Na ye, bomukoze akakuru bwe kati. It applies to the same. Mm. Niti, levu ya andi wakaru wa mkasa. Bwabawe na alimu agwa. Bwa ingi wa nopo chagwa. what does it mean what is wrong era abakulembeze bangi babagambanga ah, boogera ku museveni oba ogudde the examine most of the performance oyinza okusanga nga e, amiri yakyambadde yekka yalina obuli obufaanana obwa museveni era naye bamugamba nti olemedde ku musajja naye nga started that mm. trend mm. I made a matter of changing mm. a dress you become another man it came in Kenya Baru za msajia wa Kenya tibu ya design nge wa mwe mwe waniziza what if mwe umu self yes mm. because that we call it a penasea you reduce the problems mm. to a president kila kitu kinawezekana kwa Kenya bila mwe, bila mwe. they came together they should go together I'll go and uh, Bill Clinton all of the three women can't be wrong that is uh, uh, go and show them in German mm. yeah, a shell organ is eh, very different. Can it get Denounce your Christianity. We shall not kill you. This, who is doing this must be a very smart guy. tamara baje gambo ina wezi kujia nupo aliye jikola mkugai nupo si nupo this was a, a, an opposition nupo yaba nupo twenty sixteen that jenye lugoye chengu nyenye doki tebeto omuzini yomu ebitambalo bya njoo ndiye vulandi bakano wa mukasa the moment you denounce NRM and Museven mm. and become a move oh, you don't go through any initiative tebakusala mbalu gwewe sasulianga sente okugenda ebweru gwewe sasulianga sente etikiti yenyonyi mm. go mm. omuntu omutima gugula dola emitwalo etaano ensigo zigula dola emitwalo esatu esatu bbiri emitwalo emeka kiro y'obusomyo egula dola emitwalo etaano omuntu abuweza oba obusondasonda bw'abantu naye abantu ebikumi ebbiri babamu bweoba mukazi amabeere mm. nga bagasazeeko gabula dola emitwalo esatu nga mubizi bwebanga oli mukazi walibutongofu dozaala pulasenta egula dola emitwalo esatu kakati human being alimu miliyoni ya dola if these people as they say from the horse's mouth mm. that how many died in india 2000 baina obukadde ebwa eh, dola biliyoni biri 000. 000. 000. 000 finally tamale do you see Museveni okuita msange chino mbwangu andi chengu time you know 2021 2026 andi, andi chengu hmm. he must change his team I know kutengira anti bafuru figa abo ba kusasira bani ba kasasiro kati ndi hmm. eh ba chiwanda mm. ino kutegera ndi ah, ne chiwanda gene like, mwabo like in the society mm. muri mwa ba chogerera i cannot go to dombo mbakolede mutegede babo so before five years yagala koraji ati nkugambye nti i cannot go beyond five years ayino ngobakolera damage a uh, damage jibampa mu buto five times ngomanye nti nyo bisiriza etambeko nyo bisiriza everyday tuve kompota amale yes. eh, tuve kompota wili mwezi kuri abana bange mwili mwili yazi jabana bange guno kwa kukozo kuwana kwa mungu kwezi ngubali kede president musajidi kwa haribo musajja ekushani eh, yes man mumwesigwa mm. anti ayibadirire zanga abiri bano zibaali banguze nazibajjako yani nga njavuwaza nebalati waliwo sente zange za dizizi mu kampuni ekikumi kyeyasibye nizange nezisibiddemu musibi neyasibye kampuni kikumi agenda kuwezizo ajafuna amagezi mumutegedde munonye hmm. abaana bammwe gyebali oba tebaliyo 2000 Ah, tujja kuddamu okuliziganyaogenda hmm? bongera nnyo muntu si muntu olwolwo disos bwe bali mu bintu bino bebaba nrm ba disosi